A principios de este año 2023 hemos superado los 1100 suscriptores en el canal y eso que aún no subimos contenido de manera regular. Por ahora os voy a dejar un pequeño vídeo en el que comentamos nuestro trabajo en la Asociación Española del Hidrógeno, que en el año 2022 cumplió 20 años. Por cierto, algunos encontraréis una pequeña referencia o homenaje a un musical de los años 50 del siglo XX. El que sepa qué musical es, que lo deje en los comentarios. Y si además le dais un like al vídeo y os suscribís, nos animaría mucho a subir nuevo contenido. Scientific research in public organizations is one of the most powerful tools for development of Hadrian technologies in Spain. Some of these organizations are members of the Spanish Hadrian Association and are working in new materials, procedures and equipment from the production of Hadrian to the final use. Almost 4% of the high-impact international scientific publications on hydrogen technologies are contribution of Spanish research centers, which are willing, are wanting, are waiting to transfer all this know-how to the national industrial fabric.